明日を待ちそうな声がまた起きて揺れて消えてゆくだけ しまうような君の熱とくらめく風に乗ってずっと歌うようにここで折れるようにしてゆく意味はなくてもいい気もしてて何も気づけないよそんな全部お月様みたいに変わってくの傷ついた日々にバイバイ笑えるまで泣いたら少し暗くなって最終ここにいてもいいの くてただ